olha. Olha, passou. Não, meu irmão. Let's move on. Let's move on. Olha o que eu vou Mi van? Kikressel? Ó, persze! Gondoltam, hogy még nincs vége, hogy rohadjál meg. Nem szabad már. Ahó! Ez a boss a főeles? Azt már nem mondtam el. Már csak ugrálni fog meg dobálni a király sapkáját. Ami nagyon jó. Veszi nagy drága pénzekére. a nagy koronákat, aztán... Tessék, miért ugrál? Az a... Veszed vissza gyorsan? Na, végre! Jól van. Hadd lehet ezt el kell elkerülni. Kíváncsi a következő pályára. Mi? Hogy? Hogy lehet? Tekerd már el! Hát Na. Az volt az a faszentséga. Volt zöld, és nem is emlékszem. Jó. Mennyi kong az volt? Ja, az dobált. A vízi? Az nem zavart annyira. Kurva anyádat legendás folyékon hagyjál, meg takarodjál innen. Ez nem zavarkanya. Ez kicsit. Ah, hogy elment a fosz. The Kremlings. Ja, ez volt az, aki miatt nem bírtam átmenni a második részbe majdnem. Ez a dagadék. Ez a vasúti állomásos cucc. Ez a ez a kígyó, halapús, ezek meg ezek a feknek a lámpát Na, ezeket le. Kósa. The boss ez. Igen, volt szó nagy, Hát már nem tudom melyik évben volt meg ez. Ez olyan zín, aki pirossá változott. Egér, és aki pirossá változott. Ez a nagy háló, aki dobált ki a ez az utolsó előtt ellenség, ez meg utolsó fő ellenség, the good guys. Ez jó volt, ez is, nézzük, kit nem kaptunk meg. Azt, azt megkaptam, azt nem. Hol lehetett megkapni? Azt megkaptam. The Kongs. Solent, Honeycomb, Candycomb, me next, Kong, Kong, Donkey Kong. So. No, that is ballot again. No. korter, nem mindenképpen engedő. Não, már itt is. még ezt megvárjuk. Mindegy, ennyire lett volna az videó, ha akartok még ilyen hasonló játékokat, akkor jelezzétek egy like és írjátok meg, hogy miből akartok még végigjátszást. Sziasztok!